Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Dyma pa mae'n bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydym eisiau gwella ein hamgylchedd bwyd lleol, drwy helpu awdurdodau lleol i wneud penderfyniadau am siopau bwyd yn ei hardal, a dod o hyd i gyd bwysedd iachach sy'n dywallu ynghenion y gymuned. Helpu i wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch i llaw.cymru blaen ymgynghoriadau.